Kejar dia kejar Dia ikut kita Dia turun lah. Oh dia kawan dia Ada kawan dia Indon dia Indon dia Kawan dia kat atas Cross CD pun Gefühl. Ja. Sehr gerne. Nee, nee, nee, bitte, Monate. Mach keine. Mach mich aus, ja. Tak boleh sana Ramai yeah, bodoh yeah. kawan dia Kan kawan ni Weh, weh fuck man Kawan Bawa ramai Ay, bodoh, tak boleh bodoh. Amai sangat bodoh. Amai sangat bodoh. Amai bodoh, tak nak lawan bodoh. We fuck man, we fuck. We fuck, we fuck. We fuck. Aku dapat lari lari <laughs> dulu apa roja ya Allah tak boleh kena tangkap Ah, Amal gila bodoh Oh, Ada dia berani macam Ramai gila fuck bodoh tak nampak lah merah. Bogey, mak. Uh-uh. Aduh. Uh. Piau. fuck? Apa ni? 58k Fuh Tinggi ke kau duel Aku pun tengok Let's go Kira Uh pedih Kira Uh pedih what not Bodoh. Nama tu beli. No hope sini kan? Mari aku pula dengan dia. Tolong benar lagi. <laughs> Terkejut dia kira Terkejut, Terkejut dia <laughs> Alamak Lari bro Lari masuk Lari masuk bank XD Hahaha <laughs> Ada ah, ada orang kat aku. hahaha, hahaha, hahaha. yeah, because it's where one you went in. oh no, idiot. <laughs>